Goeiemôre en baie welkom hier waar jy inskakel op ons erediens daar in jou sitkamer. Tot en met die noodtoestand in ons land opgehef is, is dit die manier waarop ons nou ons eredienste gaan hou. Die gebed van my hart is dat die Here jou so sal seën daar waar jy saam met medegelowiges kuier in jou sitkamer vir die volgende paar Sondae. Ons wil so graag hê dat ons in kontak sal bly met mekaar. En ehm um, as daar enige gebedsversoeke is dat jy dit vir ons sal deurstuur. Jy sal dit op die skerm sien nou waar jy dit kan stuur asseblief. Moenie alleen in jou huis sit nie. Stuur jou gebedsversoeke vir ons deur. So gepraat van kommunikasie, sal jy asseblief ook in hierdie tyd al ons kommunikasiekanale dophou. Ons wil jou ingelig hou met soveel moontlik inligting wat ons kan, sommer dit in terme van ons gemeente en wat in die wêreld om ons gebeur op Facebook, op ons web, op ons app en op WhatsApp 0724579208 en per e-mail gaan ons jou ingelig hou met soveel inligting as wat ons kan. Jy moet asseblief ook kyk, ons gaan elke Dinsdag en Vrydag 'n kort videoetjie vrystel, sommer net so om jou te bemoedig. Hy gaan ook op hierdie YouTube kanaal wees waar jy nou besig is om te kyk. Dan het ons baie goeie nuus vir jou. Ons um beautiful name produksie wat nou in die gedrang is omdat ons almal ingeperk is in ons huise gaan net skuif na 'n volgende datum, die 10de Mei. Ons kan nie wag om as alles weer terug is na normaal jou die 10de Mei in ons auditorium te verwelkom by ons produksie nie. Dan wil ons ook vir jou vra om ons gemeente se werksamede normaal te laat voortgaan. Sal jy asseblief aanhou om jou offergawe en jou bydraes te gee? Dis nou so 'n bietjie anders as gewoonlik, maar jy sal die Zapper kode sien en ons inbetalingsmetodes Ons gaan dit so nodig hê, maar daar's so baie mense is met nood. En as jy nou luister vandag en jy's nie in Morletta Park gemeente nie, sal jy asseblief uitvind waar jy 'n bydrae kan maak by jou eie gemeente of die kerk waar jy inskakel, sodat ons 'n verskil kan maak in ons land se mense in hierdie tyd. Geniet die oggend saam met ons. hartlik welkom by hierdie besondere dag in die geskiedenis van die kerk en ook van hierdie jaar. Dit is die opstanding Sondag. Ons het Goeie Vrydag pas gehad. Eintlik nie 'n Goeie Vrydag nie, né? Nee, dis 'n hartseer Vrydag. Maar dis eintlik 'n Goeie Vrydag ook want 'n eh, Goeie Vrydag het ons gedink aan Jesus se sterwe aan die kruis sy wrede dood, die offer wat hy gebring het, die seun van God wat die lam van God geword het wat in ons plek geoffer is. Dit is eintlik goeie nuus. Daarom is dit 'n goeie Vrydag want Jesus se offer aan die kruis het vir ons nuwe lewe gebring. Maar die wonder van alles is dat Jesus nie dood is nie. Hy het op die derde dag opgestaan en dis die Sondag vandag wat ons herdenk en waarvoor ons jou hartlik wil uitnooi om saam met ons hierdie diens te beleef, jou hart oop te stel want Jesus is hier. Hy het opgestaan uit die dood en hy leef. En as daar nog iemand in die huis is wat jy kan roep, vra hulle om te kom saam sit hier by jou dat jy ook na die tyd kan saam gesels in die uh, rondom die TV en saam bid ook vir mekaar. Wat 'n geleentheid skep die Here nie vir ons nou om kerk in die huis te hê nie. Voor ons begin, kom ek bid vir ons en vra dat die Here hier by ons sal wees. Here Jesus, baie dankie dat U u lewe vir ons geoffer het aan die kruis van Golgotha. Maar dankie bo alles dat u opgestaan het uit die dood en dat u die grootste wonderwerk vir ons 'n werklikheid gemaak het deurdat u op die troon sit as die lewende God, as ons Here, my Here en my God. Wil u op hierdie Paas Sondag vir ons elkeen ontmoet hier voor die televisie voor die internet, voor hierdie skerm. Here, waar ons ook al saamkom as gesin, ontmoet vir ons, Here. Ons harte is oop. Ons wil hoor wat U vir ons sê. In Jesus se naam. Amen. Ek wil graag vir ons 'n deeltjie saam lees uit Johannes 20. Nou Johannes 20 is een van die gedeeltes wat vertel van Jesus se opstanding. Waar hy verskyn het aan die disippels en hier spesifiek aan die disippels waar Thomas by was. Ek lees vir ons saam vanaf die 24ste vers. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom: "Ons het die Here gesien." Maar hy sê vir hulle as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie sal ek nooit glo nie. Ag da later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was hier by hulle. En hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê: vrede vir julle. En daarna sê hy vir Thomas: Bring jou vinger hier en kyk na my hande. Bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie. Maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom: My Here en my God. Toe sê Jesus vir hom: "Glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo." Dis soos ons wat hier is. Vers 30 en Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie vir sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die seun van God en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Nou wat 'n wonderlike getuienis is hierdie nie. Die getuienis van Jesus wat opgestaan het en verskyn het en bewys het dat hy lewe. As ons 'n oomblik sou kyk na die lewe van Thomas, dan besef ek Thomas was een van die binnekring van Jesus se disippels wat vir Jesus geken het en Jesus gehoor preek het, wat gehoor het van die beloftes van die profesie dat hy op die derde dag sal opstaan uit die dood. Maar Thomas het nie geglo nie. Thomas kon dit nie glo nie. Hoe voel jy? Voel jy dalk ook soos Thomas? As jy met hom kan vereensgewig en sê ja, Weet jy, dit is vir my moeilik om te glo dat God regtig bestaan, dat hy leef, dat hy 'n werklikheid is, dat hy in my is, dat hy hier is. Ek kan hom nie sien nie. Ons lees dat Thomas was by by die kruis. Hy het gesien hoe hulle daai spykers in sy hande inslaan. Hy het ook gesien hoe dat hulle naai aan die kruis gehang het en gesterf het, is swart in sy sy gesteek het 'n spies en dat daar water en bloed uitgekom het en dat hy dat hy dood was. En hulle het hom daar as 'n lijk afgehaal van die kruis, gesien hoe hulle hom balsem en begrawe en doeke toedraai en in 'n graf verseël. Vir Thomas was dit duidelik. Jesus is dood. En nou kom die disippels en hulle sê, ons het Jesus gesien. Dit was vir hom net te veel. Thomas kon nie dit glo nie en hy het ook nie geglo nie. As ek nou sou dink wat het presies gebeur, dan besef ek eintlik is Thomas iemand wat gehoor het dat Jesus opgestaan het. Jesus sou opstaan volgens die belofte. Die vroue het kom vertel, Maria Magdalena het kom vertel en die disippels het vir hom gesê: "Jy weet ons was hier, ons het die deure toegemaak, ons het weggekruip." toe staan hy skielik by ons en hy sê vrede vir julle. Wat 'n wonderlike getuienis. Hoor hy hier van sy vriende? Maar hy glo dit nie. Jy sien, hy was 'n pessimis gewees. Hy het eerder gesien die water wat nie meer in die glas is as die water wat daarin is. So die twee seentjies wat met mekaar gestry het en een het die ander een se koeldrank glas gevat en die helfte opgedrink. En toe sê hy, "Maar hoekom drink jy al my koeldrank op?" Toe sê hy, "Nee. Daar's nog 'n halwe glas oor." Hy sê, "Nee, jy het alles opgedrink. Hier's niks meer oor nie, want hy kyk na die boonste deel wat nie meer daar is nie." Thomas het gekyk na die graf en gesê, "Dis verby. Ek het hom sien sterwe en ek sal nie glo as ek nie my vingers in sy wonde kan steek. Ek sal nie glo nie." Hy was die pessimis wat ook destyds toe Jesus gesê het hy gaan hemel toe, hy gaan weg. Dat hy gesê die Here maar, hoe kan U dit doen? U kan ons nie alleen los nie. Hy het weer net die donker kant gesien en hy het weer net gekla oor hoe kan so iets dan nou gebeur en hoe kan U dit aan ons doen en dan verduidelik Jesus vir hom dis eintlik beter want ek gaan my gees stuur en die Heilige Gees gaan in julle woon en ek gaan vir altyd by julle wees. Ons kan miskien ietsie verstaan van hierdie negativiteit in Thomas se hart. Miskien is daar iets in jou hart ook dat jy in hierdie tyd baie negatief is want alles wat ons lees en hoor is net dood en siekte en trauma en ons hoor hoe dat mense swaar kry en onder spanning lewe. Al die nuusberigte maak dat ons naderhand net daardie kant raak sien. Dat ons net die sigbare dinge raak sien. Dat ons vir God uit die oog verloor dat ons sy woorde uit die oog verloor, dat ons dit nie meer raak sien, dat ons dit nie meer glo nie. Weet jy, ek dink aan daai moment wat hy Thomas daar in 'n toestand was. Ek verstaan iets daarvan. Want as jy gaan kyk die trauma wat hy deur was, hy was daar, hy weet hoe hulle onregverdig teen Jesus opgetree het in die hof en uiteindelik hoe Pontius Pilatus hom oorgegee het om gegeesel te word en uiteindelik gekruisig te word. Hy het dit gesien. Daarom daai toe daai spykers in sy hande slaan en Jesus se hande was dit verby. Toe toe hy geknak hier binnekant. En die trauma van die dood van sy vriend hier aan die kruis en die begrafnis daarvan was vir hom eens te veel. Dit is so baie keer maak trauma dat ons nie meer helder sien en dat ons nie meer God se woord glo nie en dat ons begin twyfel soos Thomas. Wat 'n trauma is daar in jou lewe miskien? Wat 'n slegte dinge het jy ervaar? Dat jy ook miskien voel jy wil jou onttrek. Dit is wat gebeur het met Thomas. Thomas het gevoel hy's klaar. Hy's klaar met godsdienst, hy's klaar met hierdie ding wat Jesus verkondig het. En hy hy's hy's nie eens meer daar by hulle nie. Ons lees die hartseer verhaal dat toe Jesus aan hulle verskyn om juis hulle geloof te versterk, toe Thomas nie by nie. En toe vertel hulle vir hom, weet jy wat het gebeur? Jesus was hier. Hy is nie meer dood nie. Hy het opgestaan. Hierdie Sondag wat hulle saam was, was vir hulle 'n wonderlike dag. Na die goeie Vrydag het hulle gejuig oor die opstanding en Jesus wat aan hulle verskyn het dat hulle weet hy leef. Hy het met hulle gepraat. Hy het vir hulle gesê hulle harte moenie ontstel word nie, vrede vir julle. Dit was sy boodskap. Jy ook miskien begin wegkry weg terugtrek in jou dop, miskien ook nie meer kerk toe, wil nie meer Bybel lees, wil nie meer met die Here iets te doen hê nie. Hy jy ook soos Thomas onttrek het dat jy nie meer by die ander gelowiges is nie. Dat jy nie meer deel in hierdie gemeenskap van die gelowiges nie. Ek besef net hoe belangrik is dit dat ons moet terugkom tussen die ander gelowiges wat ons kan bemoedig en versterk waar ons ons hart kan uitpraat. Waar ons herinner kan word aan die beloftes van die Here. Waar ons herinner kan word aan sy woord wat die waarheid is. Wat is die feite? Kom ek sê vir jou die feite is die waarheid is. Thomas, jy voel en jy beleef God is nie daar nie en hy's dood en Jesus is nie meer daar nie en hy's dood. Maar weet jy die waarheid is, die feite is dat Jesus waaragtig opgestaan het. Hy het waarlik opgestaan. Daarom het dit die slagspreuk van die Christene geword in die begin van die Christelike kerk. Hulle het mekaar gegroet met hy het opgestaan. En dan antwoord die ander, ja, hy het waarlik opgestaan. Die kruis en die dood is oorwin. Jesus leef. Hy het vir ons sonde betaal. By hom is daar vergifnis, is daar nuwe lewe. Daarom het hulle 'n wonderlike vrede in hulle hart gehad. Maar as jy mooi gaan kyk, dan sê die feite ook dis onmoontlik 'n ander verklaring dat Jesus daar in die graf was, hoe het hy anders uitgekom? Daar was 'n klomp soldate wat hierdie graf opgepas het. Daar was 'n klomp soldate wat hoe belaglik is dit eintlik, né? Klomp gewapende soldate wat die wat daar rondom die graf staan om 'n dooie op te pas. Dis amper asof die Romeinse regering meer geglo het as die res. Want daar was 'n profesie wat hulle gehoor het dat hy gaan opstaan. En hulle is bang die disippels gaan kom en hom uit die graf uitkry. Maar dit is onmoontlik want hulle pas daai graf op. Dis 'n 2 ton klip wat voor die graf gerol is en vasgemessel is en verseël is. Daar's nie 'n ander verklaring. Hoe kan Jesus hier uitgekom het en die graf nou leeg staan? Die enigste verklaring is dat God hom opgewek het dat hierdie aardbewing en die engele wat die klip weggerol het, die waarheid is. Die feite is Jesus het verskyn. Ons omtrent 12 verskynings van Jesus voordat hy hemel toe gegaan het om te bewys en met mense te praat en te sê ek leef. Ek is nie meer dood nie. Dis die wonderlike verhaal wat ons lees in daardie eerste tyd van die Christendom hoe dat Jesus by verskillende geleenthede verskyn het aan Maria, Magdalena het verskyn aan Petrus en met hulle gepraat oor hulle geestelike lewe en hulle stryd en hulle vrae en hulle ongelukkigheid, hulle bekommernisse. Hy het verskyn aan die disippels 2-3 maal. Hy het verskyn aan die Emmausgangers, mense wat Emmaus toe op pad was, daai twee manne wat daar gestap het en skielik stap hier 'n man saam met hulle En dis Jesus wat op die ouend saam met hulle nagmaal vier en saam met hulle kuier. Wat hulle harte rustig maak. Wat vir hulle verduidelik wat die skrifte dan gesê het oor die Jesus wat gaan opstaan uit die dood. En hier is hy by hulle en hulle oë is toe. Hulle is so vasgevang in wat hulle sigbare wêreld vir hulle sê dat hulle nie kan sien Jesus is hier by hulle nie. Daar's 500 ander wat Paulus van praat wat Jesus gesien het na hy gesterf het. 500 getuies sê hy in 2 Korinte 15 wat nou nog lewe. Julle kan hulle gaan vra. Ek praat nou en ek sê vir julle Jesus het opgestaan. Hier's hier is 'n groot klomp getuies wat dit vir julle kan bevestig. Dis die waarheid. Jesus het regtig opgestaan. Hier's getuies wat dit kan bevestig. Hy leef. Watter wonderlike getuienis wat ons nou moet gaan uitdra in die wêreld. Ek dink ook aan Sondag Dis 'n vreemde ding. Hulle godsdiens het altyd op die Sabbatdag bymekaar gekom en die en dit was die manier hoe die sinagoge diens verloop het. Maar die Christene kom van hou af in die Nuwe Testament op die eerste dag. Nie die sewende dag, maar die eerste dag. Nou tel hulle anders, né? Daarom is die sewende dag nou die Sondag en nie meer die Saterdag soos die ou Sabbat was nie. Hoekom doen hulle dit? Hoekom het hierdie gebruik in die Christendom posgevat? Omdat Jesus elke keer aan hulle verskyn het op die eerste dag van die week, op die Sondag. Dis hoekom ons hierdie Sondag vier. Ons vier die opstanding van Jesus, want dit is hoe hy elke keer aan hulle verskyn het. En hulle het geweet hy leef. Hulle was oortuig hulle aanbid 'n lewende God en dat hy aan hulle verskyn het. Daarom was hulle oortuig geweest dat Jesus leef en daarom vier hulle sy opstanding op die Sondag. Selfs in die nagmaal. As jy gaan dink oor die nagmaal, eintlik 'n verskriklike hartseer gebeure as Jesus gesterf het en steeds dood was. Dan sal mense mos nou nie wil feesvier en sy dood herdenk Dit sou 'n hartseer geleentheid wees. Maar nou het dit deel geword van die Christendom wat gereeld saamgekom het, brood gebreek het en gesê het: "Jesus se liggaam is vir ons gebreek." Die wyn en die druiwesap is die teken van sy bloed wat vir ons gestort is. Dis die wonderlike vrede wat hulle gehad het dat hy het vir ons betaal. Hy het gesterf. En ons kan dit met vreugde vier want hy leef. Dit was toe net 'n komma, nie 'n punt nie. Die dood van Jesus was nie die einde van alles nie. Daar's 'n nuwe hoofstuk wat kom. En in hierdie hoofstuk lees ons en hoor ons dat hy verskyn het, dat hy hulle getroos het, dat hy hulle bemoedig het, dat hy hulle toegerus het, dat hy hemel toe is, dat hy die Heilige Gees gestuur het om in ons te woon. Ja, die hoofstuk gaan aan. Hulle vier nie net die dood en die einde van 'n godsdiens en van 'n lewe van iemand op aarde nie. Nee, dis 'n vreugdefees. Daarom was dit iets wat hulle gereeld wou doen en gereeld saamgekom het om nagmaal te vier. As 'n mens net gaan kyk na hulle eie lewens. Onthou hierdie disippels het weggekruip. Hulle het die deure toegesluit. Hulle was te bang. Hulle wou nie in die strate uitgaan. Wat het gemaak dat hulle die moed gehad het om uit te gaan? Hulle het geweet die godsdiens is nie verby nie. Alles is nie oor en uit nie. Jesus het aan hulle verskyn en daarna het hy sy gees vir hulle gestuur en hy het in hulle kom woon en hulle bekragtig en woorde en gawes gegee om die evangelie te kan uitdra. So dis die goeie nuus. Dis die wonderlike nuus dat van nou af het hulle 'n boodskap. Hulle stap die wêreld in. Hulle het vrymoedigheid om te getuig. Hulle praat oor Jesus. Nie as iemand a has been, iets wat verby is nie. Hulle praat oor Jesus wat leef en wat nou hier is en hy het vir jou sonde gesterf en as jy hom vra, kom neem hy jou sonde nou weg. Maak hy jou nou 'n nuwe mens. Heilig en reinig hy jou nou want hy leef. Hy leef om jou gebede te verhoor. Jou godsdiens is 'n lewende verhouding met die opgestane lewende Christus. En weet jy, hy gaan kyk maar na al die uiteindes van elkeen van hierdie 12 disippels. Hulle het almal 'n martelaars dood gesterf. Almal van hulle het op die ou end so oortuig van hierdie boodskap gewees dat hulle bereid was om met hulle lewe daarvoor te sterwe. Hierdie bang wegkruipers was nou openlike getuies. Thomas self was 'n sendeling wat op die ou end die boodskap van Jesus se vergifnis en se lewe gaan verkondig het in Indië Daar is hy uiteindelik op 'n stadium deur uh eh, heidene aangeval en met pyl en bo doodgeskiet. Almal van hulle het met hulle lewe as 'n prys betaal. Martelare wat oortuig was van 'n boodskap waarvoor hulle bereid is om te sterf. Ja, Jesus leef. Dis die enigste verklaring wat ek vir jou het. Die profeseë wat in God se woord was, is die waarheid. As daar voorspel is dat daar uit 'n maagd 'n kind gebore sou word dat hy Immanuel genoem sal word dat hy in ons en by ons sal wees dat hy uiteindelik hier op aarde sal leef en wonderwerke doen en dat hy ja dat hy wat gebore is in Bethlehem uiteindelik sal sterwe vir ons sonde en dat sy vriend ons sou verraai vir 30 silwerstukke dis detail wat voorspel is oor die koms van Jesus dat hy sou sterwe, maar op die derde dag opstaan uit die dood. Dit is wat die Bybel sê. Dis profetiese woorde jare van tevore wat presies so vervul is. Dit is nie maar net 'n storie. Dit is nie maar net sommer 'n gedagte wat iemand vir jou wil wys maak nie. Dis feite. Dis die waarheid. Jesus het geleef. Hy was op aarde. Hy het gesterf maar hy het opgestaan uit die dood en hy lewe. En dis 'n waarheid wat jy oral kan van lees. Nie net in Christen skrywers nie, daar's 10 uh skrywers wat ook oor die verhaal van Jesus en sy sterwe en sy opstanding skryf en sy hemelvaart wat nie Christene was nie. Soos Josefus wat 'n Joodse geskiedskrywer was wat hierdie verhaal ook vertel wat in die Bybel staan. Selemutallus, hy was 'n Romeinse geskiedskrywer Selfe goed geskryf ook van die uh, donkerte wat oor die aarde en die sonsverduistering wat gekom het tot in Rome. Uh hierdie aangrypende natuurverskynsel wat verband hou met 'n Jesus van Nasaret wat gesterf het aan 'n kruis. Jy sien, as jy regtig wil glo, is daar feite. Ons probleem wat ons sien met Thomas is dat hy hy wou nie glo nie. Daarom dat Jesus met hom praat en vir hom sê: "Thomas, hou op om ongelowig te wees. Moenie meer ongelowig wees nie, maar wees gelowig." Is Jesus se woorde. Dis wat hy wil hê. Jesus sê jy moet 'n keuse maak. Dit kos 'n keuse. Wat gaan jy glo soos wat jy voel, soos omstandighede om jou lyk? Alles lyk donker, alles lyk sleg. Die Here is nie daar nie, die Here hoor my nie, ek voel so, dit is die waarheid. Nee, is nie die waarheid nie. Die waarheid is wat God sê, wat in sy woord staan. En sy woord sê hy het opgestaan en hy leef en hy is hier by jou. En hy hoor wat jy sê. Hy ken jou gedagtes. Thomas, kom steek jou jou vingers hier in my wonde. Hy het gedink Jesus weet nie daarvan nie. Hy het gedink hy het agter Jesus se rug gesê, Jesus weet alles. Daarom sê hy vir hom, kom hierso. Steek jou hand hierin kyk. En nou moet jy glo. Wat ek nou vir jou wys, wys ek vir die wêreld wat hierna jou sal kom, dat hulle kan weet ek het waarlik opgestaan. Dat hulle ook kan weet wat ek jou gewys het, het ek vir hulle gewys. En daarom welgeluk salig, salig is daardie mense wat nie gesien het nie, maar tog glo, soos ek en jy. Ons het nie vir Jesus gesien nie. Hy's op die troon, hy's onsigbaar maar hy leef en hy's hier. En ons verstaan nie hoe God is en hoe hy werk en hoe hy sy dinge mekaar steek nie. Maar ons weet een ding dat hy jou liefhet, dat hy vir jou aan die kruis gesterf het en vir jou opgestaan het en dat hy leef en dat hy by jou is. Al sien jy hom nie. Hy weet wat jy sê en wat jy dink. Hy ken jou hart en hy ken jou behoeftes. En daarom moet jy weet, jy moet kies om in hom te glo. Die tweede ding is jy moet weet Dat glo beteken ook om nie net 'n keuse te maak om hierdie waarheid eerder as hierdie waarheid te glo, om eerder die volglas of die leeglas of wat om dit eerder te glo. Jy moet ook weet dat jy moet aanvaar. Luister mooi wat sê hy. Thomas sê hy sê nie u is die Here, u is die God. Ek ek ek stem nou saam nie. Hy sê my Here en my God. Ek aanvaar jou. Here U is my Here. Here U is my God. En hier vandaan het hy 'n keuse gemaak en nooit weer omgedraai nie. Dis die wonder van ons God dat hy leef en dat hy wonders doen en dat hy ook sê hierdie wonders wat hier gebeur het en die wonder van die opstanding is geskrywe sodat jy kan glo. Ons moet daai keuse maak en ons moet vir Jesus aanvaar. Ons moet weet dat hy hier is, dat hy in ons harte wil woon, dat ons vir hom ons lewe moet oopstel. Soos daai verlore seun. Hy het gesê ek sal opstaan en teruggaan na die Vader. Nee, hy het gesê die verlore seun sê ek sal opstaan en teruggaan na my Vader. En hy het gesê ek het gesondig teen u my Vader en teen God. En ek is niks werd meer eers om die kind genoem te word nie, maar maak my dan soos 'n slaaf en 'n dienskneg vir u. Jy sien die aanvaarding wat daarmee saamkom sien jy die belangrikheid dat as jy glo, dan neem jy dan gee 'n tree dan maak jy jou hart oop, dan maak jy jou lewe oop as jy glo dat Jesus leef. Maak jou lewe oop vir hom. Vra vir hom om in te kom, vra vir hom jou lewe oor te neem. Hy wil in jou hart inkom. Hy wil jou lewe nuut maak want hy is nie dood nie. Hy leef. Hy's hier. Hy's by jou. Hy ken jou hart. En nou sê hy vir jou: glo en moenie langer ongelowig wees nie. Aanvaar nou. Dit is die waarheid en wat God sê is die waarheid. Hou vas aan sy woord want dit is die waarheid. Maak nie saak hoe die omstandighede in die wêreld om ons lyk. En maak nie saak of ons watter dinge het waarna ons kan kyk wat ons bang maak en bevrees maak en beangs maak. Hou jou oë op Jesus. Hy leef Hy's groter as enige siekte, as enige pes, as enige dood, as enige oordeel. Ja, Jesus het die dood oorwin. Hy het opgestaan uit die dood en hy leef en hy's by jou. En as hy leef, is sy woord die waarheid. En nou moet jy kies om sy woord te glo en nie wat jy dink of mense sê nie. Nou moet jy vashou aan sy woord. Wat sê sy woord? Sy woord sê as jy hom aanneem, as jy hom vra om in jou lewe in te kom. Hierdie opgestaane Here, ek wil nie net godsdienstige dinge weet en feite hê en kennis hê oor hom nie. Ek wil hom aanneem, ek wil hê hy moet in my lewe inkom. Ek maak my hart vir hom oop. Aan sy Openbaring 3 vers 20, as jy oopmaak, sal hy inkom. Dis 'n belofte. Dis die waarheid. Jy moet dit glo. As jy hom vra om in te kom, hy speel nie tok tok en hy hardloop nie weg nie. Hy's daar en as jy hom vra, kom hy in. Kom vat hy die beheer van jou lewe. Hy sê, sy woord sê in 1 Johannes 1:9, as jy jou sonde bely, hy sal dit vergewe. As jy dit na Jesus toe bring en jy sê vir hom, al sien jy hom nie, gee hierdie sonde vir hom, bely dit voor hom, hy vat dit van jou weg. Want hy het daarvoor gesterf. Hy alleen kan sonde vergewe. Hy alleen kan jou 'n nuwe mens maak. Hy alleen kan die verlede uitwis. En as jy dit bely, dan sê hy dan sal hy dit doen. Dan moet jy hom glo. Dan moet jy glo wat hy sê. Hy sê die ou dinge gaan verby. Hy maak jou 'n nuwe mens. 2 Korinte 5:17 sê as Christus in 'n mens se lewe inkom, word jy 'n nuwe mens. Jy is nie meer wat jy was nie. Jy sal nie maar altyd nou maar so wees en so gemaak en so laat staan nie. Nee, hy maak jou 'n nuwe mens. As Christus in iemand is, sê 2 Korinte 5:17, word hy 'n nuwe mens kyk, dit het alles nuut geword. Die ou dinge het verbygegaan. So moenie die ou dinge weer terugtrek nie. Christus sê: "Glo nou wat ek sê, dis verby, dis weg. Glo my, hou vas aan my woord, want my woord is die waarheid. En my woord sê dat jy na my toe kan kom as my kind. Ek sal vir jou sorg." Is dit nie die wonderlike getuienis wat ons ook moet hê dat Jesus vir ons sal sorg? Ja, hy is die een wat gesê het Matteus 11:28 kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is en ek sal vir jou rus gee. Bring hierdie laste, hierdie bekommernisse, hierdie swaarheid. Bring hierdie pessimisme, hierdie negativiteit. Bring dit en gee dit vir hom. Bekommernis kan nie dinge verander nie. Jesus kan. Rus in hom. As jy na hom toe kom, sê hy vir jou vrede vir jou. Kom na hom toe gee jou laste en jou bekommernisse en die dinge wat jou aftrek en die dinge wat jou moeg en moedeloos maak en sonder hoop, gee dit vir Jesus. Hy is die goeie herder. Hy is die een wat Dawid van geskryf het in Psalm 23 waar hy sê die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Hy lei my na groen weivelde en na waters van rus. Hy sorg vir my wat ek nodig het. Ek bekommer my nie oor môre nie. Hy sorg vir die water, vir die skape, hy sorg vir die groen weiding vir die skape. En as haar 'n donker dal kom en 'n donker vallei waar jy moet deur, dan is sy stok en sy staf by jou om jou te beskerm en te lei en te versorg. Die Here is ons herder. Hy leef, hy het jou lief, hy wil vir jou sorg. So daarom wil ek vir jou uitnooi, hou vas aan die woord. Hou vas aan die woord wat die Here sê dat hy sê hy sal in jou kom woon. As jy vir hom innooi, is hy binne. Maak hy jou fontein, vul hy jou met sy gees, begin hy oorloop soos Handelinge 1 vers 8 sê. Handelinge 1 vers 8 sê dat hy gaan in jou 'n fontein maak wat oorloop sodat jy 'n getuie vir hom sal wees in Judea en Samaria en tot aan die uiteindes van die aarde. Hy wil jou gebruik. Hy wil jou sy getuie maak. So daarom wil ek jou uitnooi. Hou vas aan hierdie geskiedenis in hierdie ware verhaal van Thomas wat opgehou het twyfel en gekies het om te glo. Te glo dat Jesus gesê het op die 3de dag sal ek opstaan. Here, ek glo dit nou. Ek glo met my hele hart dat u woord die waarheid is. Wat is daai laaste versie? As jy mooi gaan kyk, sê hy uh in in vers 31 sê Johannes 20, hy sê Ek gee vir jou die ewige lewe. Ek gee vir jou die ewige lewe. Die wat in Jesus glo, sal nie sterwe nie. Hulle sal lewe en hulle sal lewe al sterf hulle. So waarvoor is ons bang? Bang vir die dood? Nee, Jesus leef. Ons gaan saam met hom leef hier op aarde en as hy ons kom haal, gaan ons saam met hom in die hemel lewe. Hou vas aan hom, glo in hom, glo in Jesus, want hy leef. Hy het waarlik opgestaan en hy's by jou. Wil jy nie oopmaak? Wil jy nie oorgee nie? Wil jy vir hom sê hier is ek, Here. Kom vat my lewe oor. Kan ons dit vir hom sê? Dan bid ek vir ons saam. Here Jesus, baie dankie dat ons weet u leef. En daar's baie dinge wat ons wil laat twyfel, maar ons kies in hierdie oomblikke om aan U vas te hou en aan U woord. My hart is vir U oop. Daarom glo ek U het ingekom want U dit beloof as ek oopmaak sal U inkom. En as ek my sonde bely, sal U dit vergewe. En U sal my 'n nuwe mens maak en U sal my goeie herder wees. Dankie dat ek aan U kan vashou en dat ek vir alle vrees en bekommernisse kan wegstoot en my oë op U hou en sê dankie Jesus dat ek saam met U is. Ek glo aan U. Ek hou vas aan U. Ek sal nie oorgegee en ek weet ek sal lewe al sterf ek, sal ek lewe vir ewig want ek behoort aan U. Dankie dat U my gehoor het en dankie dat U by my is. En Here, dankie dat U vir elkeen wil seën wat nou ook na U luister en wat u na ook gaan saam bid en erns gaan op hulle eie met u praat. Here, u wil u seën in hierdie tyd oor ons gebied. Al kan ons nie in die kerk kom nie. Wil u in hierdie oomblik u hande op ons lê. My genade gee ek vir jou. My genade sê Jesus wat jou vry maak en skoon maak. Dit gee ek vir jou. My liefde gee ek vir jou as jou Vader en ek sorg en beskerm vir jou. My gees gee ek in jou binneste om jou te lei en jou 'n lewende fontein te maak. God, die enige Vader, Seun en Heilige Gees seën jou. Amen. Ek groet tot volgende keer, selfde tyd, selfde plek. Mag die Here vir jou in hierdie week ondersteun en naby wees en vertel vir ander en skakel weer in volgende keer. Thank you.